Tady tahle úloha je trochu chyták. Uvažujeme formuly pro každé x a pro každé y platí, že x krát y se rovná z implikuje x se rovná z nebo y se rovná z. Předpokládejme, že x, y a z jsou proměné, které interpretujeme jako přirozená čísla, včetně nuly. Symbol hvězdička interpretujeme jako standardní násobení přirozených čísel. Vyberte správné tvrzení. Takže jedno z těchto tvrzení má být pravdivé. Nejlepší asi je ta tvrzení postupně procházet a vylučovat je. Takže formule není pravdivá pro žádnou hodnotu z dokážeme najít tak nějakou hodnotu z, pro které tahle věc bude platit, to znamená pro nějaké pevně zvolené z, Víme, že to z, když ji dostaneme jako součin dvou čísel, tak jedno z těch čísel musí být rovno z, tak třeba 0. Teď to máme včetně nuly, takže taková i trochu nábověda. No, tak abych dostal nulu, to musí být přirozená čísla, tak to musí být 0 krát něco, buď to 0 krát 0 nebo 0 krát nějaké přirozené číslo. Takže toto tvrzení, že formule není pravdivá, to, to je jako ne, to má být jako křížek, Uh, možná čárku udělám. To je jako ne, protože jedno jsme našli. Formule je pravdivá právě pro dvě hodnoty z. Je to možný? No, kromě Zetka by si člověk vzpomněl třeba na jedničku. A když chci dostat jedničku, jako součin dvou čísel, tak obě z těch čísel musí být jednička. Jinak krát jedna, jinak to nejde. Takže pro dvě hodnoty to být pravdivý může. Co třeba uh, pro nějaký další, pro dvojku. Nebo Můžou to, může to být záporná číslo? Ne. E, minus jednička teda ne. E, dvojka. Dvojku můžu dostat jako 1x2 a nějak jinak, takže pro dvojku to platí taky, takže už mám 3, čili 0, 1, 2. Právě pro dvě hodnoty to není pravda to minimálně pro 3, formule je pravdivá pro všechny hodnoty z. Takže dokážu vymyslet nějaký z, pro který to neplatí, tak třeba 9. 9 můžu dostat jako 3x3. 3x3 je 9, to by mělo implikovat, že buď to 3 je 9 nebo 3 je 9, což není pravda, takže to také není formule pravdivá pravice než dvě hodnoty z, no to už víme, ale takových hodnot je jen konečně mnoho. Takže je jich jenom konečně mnoho. Um, no, když mám dostat nějaké číslo jako součin dvou čísel, tak eh, tady si člověk musí uvědomit, že existuje něco jako prvočísla, se vás už napíná tímhle asi hodně dlouho, takže už to musím prozradit. Prvočísla, prvočíslo je takový číslo, který uh, je dělitelný jenom jedničkou a samo sebou, čili pokud má být napsáno jako součin, tak to musí být součin jedničky a sama sebe. Takže prvočísel je nekonečně mnoho a ono to platí pro prvočísla a pro nulu a pro jedničku, podle toho, jestli chcete jedničku pušet jako prvo číslo nebo ne. Takže ani toto není pravdivý a správně je toto tvrzení. čísel, pro ně to platí, je nekonečně mnoho, ale taky je nekonečně mnoho čísel, které nejsou čísla a pro ně to neplatí.